Ah. Bodoh, tak motor tengah mana? 哎，不懂的。 anh đừng ăn đừng hay đỡ cũng được Jadi semua kamu, aku dah kata dah kak. Kau yuk aku a bosta, a aku gila tau kamu